Dag Chris, we zijn het nieuwe jaar gestart met een flinke portie optimisme. Na het coronajaar 2020 moeten de vaccins beterschap brengen, zowel voor de economie als de beurs. En onze kijkers die zijn natuurlijk benieuwd naar hoe jullie naar dat nieuwe jaar kijken. Bij Bank de Groot Peterkam hebben jullie een voorkeurlijst opgemaakt. Laat ons eens sector per sector bekijken wat jullie voorkeuraandelen zijn voor het nieuwe jaar. Om te beginnen, ja, na 2020, het nieuwe jaar, wat brengt dat voor de vastgoedbedrijven? Ja, als we kijken naar vastgoed, hebben we inderdaad twee bedrijven uitgekozen die wel eens eh, goed kunnen presteren in 2021. We hebben één bedrijf waar we favoriet van zijn, één bedrijf wat minder. Eh, het eerste bedrijf is Cofinimo, waar we denken toch wel dat de portefeuille goed zal standhouden in 2021. Enerzijds is dat omdat healthcare een groot stuk van de portefeuille vandaag uitmaakt. Dat gaat richting de 60%, wat wil zeggen dat we eigenlijk ook naar het dividend toe naar een 15% roerende voorheffing kunnen gaan als dit zou gebeuren. Zeer interessant voor de beleggers natuurlijk. Ten tweede, we mogen niet vergeten, het is wel een kantoorspeler voor de rest van de portefeuille, maar ze zijn zeer goed geplaatst in het Central Business District meestal, kleinere panden, wat wil zeggen eigenlijk dat inderdaad de risico op de huurinkomsten bij hen zeer minimaal is. Dus buiten een operationele spreiding heb je bij Cofinimo ook nog een geografische spreiding met tegenwoordig activiteiten in in zowel Spanje als Finland. En dat geeft toch wel een, een mooie buffer naar investeerders toe. En voor welk aandeel geven jullie dan een verkoopadvies? Ja, dat gaat inderdaad bij ons over Vastnet. Vastnet is natuurlijk een speler die vooral inspeelt op de high streets, dus de shoppingbelevenis. Eh, en daar zien we toch wel met hun exposure naar de kledingsector, die toch wel fashion is bij hen 50% van de portefeuille. Dat zal toch wel in 21 ook nog afzien met de lockdown die we zien bijvoorbeeld in Nederland nog altijd. Dus dat is toch wel een belangrijke markt voor hen. Dus we zijn eigenlijk minder favoriet van een Vastnet en prefereren effectief een Cofinimo in deze sector. Een van de sectoren die het vorig jaar erg goed heeft gedaan is de distributie. Wat is jullie voorkeuraandeel in de distributiesector? Ja, we blijven grote fan van Dieteren uit Brussel. Dieteren natuurlijk is een speler die vooral wordt gekenmerkt door Belron, hun kroonjuweel. En dat maakt vandaag ongeveer 85% uit van de waardering van deze groep. Dieteren zal de komende jaren profiteren van Belron, omdat ze eigenlijk blijvend uh, marktaandeel winnen in bijvoorbeeld als je kijkt naar EIDAS, wat eigenlijk de hoogtechnologische ruiten zijn. Wat daar eigenlijk gebeurt is dat als een ruit wordt vervangen, dan moet het ook geherkalibreerd worden, wat natuurlijk een zeer interessante marge geeft. En als we zien dat bij de nieuwe wagens dat die, deze ruiten bijna altijd deel uitmaken van het wagenpark, zal dit gradueel nog blijven zorgen voor mooie marges. Als we dan kijken naar de rest van de business, zien we dat Dieter een Auto, als ook Moleskine, toch wel het probleem kent de laatste jaren, dat het eigenlijk volledig ingeprijsd en dat is eigenlijk een gratis optie voor de investeerder. Laten we dan eens kijken naar food and beverage, een sector met een gemengd beeld toch wel hè? Inderdaad, Food and Beverage natuurlijk. Enerzijds heeft food retail het goed gedaan. Anderen natuurlijk die actief waren in de horeca een beetje moeilijker. Daarom kiezen wij voor 2021 voor AB InBev. Je ziet enerzijds dat de horeca opnieuw zal heropleven in 2021. En InBev natuurlijk zal ook profiteren van de vreemde valuta die eindelijk weer de goede kant aan het opgaan zijn. Dat zal ervoor zorgen dat de schuldgraad eindelijk zal verlagen. We verwachten ongeveer drie keer netto schuld EBDA tegen 2022. En als je dan ziet dat eindelijk sinds de overname van Sepp Miller de winstverwachtingen het keerpunt hebben bereikt en eindelijk terug gaan stijgen, zijn we wel zeer optimistisch gesteld voor ABMF. Aan de andere kant hebben we een groep uit Nederland, Sligro, die natuurlijk zeer veel aan de horeca levert, ook aan de retail, maar verwacht verwachten tot wel dat horeca toch wel vandaag nog steeds gesponsord door de allerlei stimulusplannen van de overheden, het zeer moeilijk zal krijgen in 2021 met nog een aantal faillissementen die vandaag eigenlijk nog niet in de cijfers zitten. Wat wil zeggen dat eigenlijk de rebound die je zou kunnen verwachten bij hen toch wel langer zal duren. Als we dat combineren met hun schuldgraad is toch wel de outlook voor Sligo een pak negatiever. Een van de sectoren die volop in transformatie is, is de telecomsector. Hoe kijken jullie naar de grote twee Belgische spelers het komende jaar, Telenet en Proximus? Ja, voor beide spelers zijn wij een beetje tegengesteld eh, advies. Dus Telenet is onze favoriet, terwijl dat Proximus eigenlijk best verkocht zou kunnen worden. Waarom is dat? Telenet natuurlijk is een speler die vandaag zeer sterk staat en natuurlijk ook altijd zijn kaststroom zal kunnen blijven behouden. Ten tweede, als je kijkt naar de dividend van de groep, daar zijn ze nu zeer duidelijk over in de communicatie. Zij gaan minimum 2,75 euro gaan voorzien. En die 2,75 euro is ook gedekt bij hen door de vrije kaststroom, want hun investeringen zijn bij hen zeker onder controle. Dan is er ook nog de optionaliteit om eventueel groter te worden in Wallonië door de potentiële overname van VOE. Als dat zou gebeuren zijn er natuurlijk synergieën en kunnen ze eindelijk ook concurrentie aangaan met Proximus, die natuurlijk inderdaad van zo'n overname van VOE zou afzien in toch wel het zeer rendabele stuk van Wallonië. Ten tweede, waarom is Proximus ook een probleem, is dat we zien dat de investeringen die zij moeten doen voor fiber, als ook voor 5G bijvoorbeeld, kan ervoor zorgen dat die eh, investeringen gaan stijgen van 1 miljard tot ongeveer 1,2 1,3 miljard de komende twee, drie jaren. En dat zorgt er dan in die end voor dat hun dividend, die ze toch wel rijkelijk betalen, uiteraard voor de overheid, voor een deel, dat die eigenlijk niet gedekt is door de vrije kaststroom. En daarom zien wij inderdaad meer negatieve eh, nieuwsitems bij Proximus ten opzichte van Telenet. Laten we het ons ook eens hebben over de industriecrisis. Er wordt algemeen uitgekeken naar een industriële relance. Wie zien jullie het bijzonder goed doen in 2021? Ja, we hopen echt op een rebound van Solvay, onze Belgische parel toch wel. Uh, ze hebben het misschien wat moeilijker gehad in de laatste jaren, maar wat verwachten wij vanaf 2021 is enerzijds is natuurlijk het feit dat een derde van deze groep ongeveer echt wel COVID-gerelateerde activiteiten heeft. We denken aan soda ash, we denken aan chemicaliën voor de oil- en gasindustrie. En natuurlijk ten derde, dan zullen we zien waar het oplevert, de luchtvaartindustrie met een, een eh, de Boeing die terug zal gaan vliegen, de MAX natuurlijk, dat kan wat potentieel een impact hebben op een derde van de business. Ten tweede, wat zien we bij Solvay, is dat sinds het aantreden van de nieuwe CEO er toch wel een zeer sterke focus is op de cash, cashflow, de kaststromen bij hen, zullen toch wel stijgen van een 600 miljoen naar ongeveer een 900 miljoen, waarvan een groot stuk structureel is. Dus dat verhaal loopt lekker. En als we dan nog kijken naar de waardering, is het zo dat Solvay vandaag noteert aan een discount versus zijn concurrenten, waardoor we denken dat eigenlijk die eh, gap geclosed kan worden eh, als zij blijven rapporteren zoals ze vandaag doen. Laatste vraag, Chris. We hebben eind vorig jaar gezien dat de meeste beurzen nog een flinkere remonte hebben gemaakt. Zijn de beurzen niet te duur geprijsd vandaag? Ja, wat we vandaag natuurlijk blijvend zien, is dat die lage interestvoeten natuurlijk een impact blijven hebben op de waarderingen op de beurs. De vraag is een beetje, als de vraag zou zeer sterk stijgen bij een heropening van de economie, kan er eventueel inflatieopstoot zijn en zou er eventueel een interestijging kunnen komen. Dat zou vooral een impact hebben op bijvoorbeeld de technologiesector, die we toch wel enorm hebben zien stijgen in 2020. Hier kan een beetje lucht uitgaan en misschien eventueel een sectorrotatie die we al een beetje gezien hebben, kan zich verder zetten. Maar over het algemeen kunnen we toch wel stellen dat er vandaag de dag met deze interestvoetomgeving er nog steeds geen alternatief is voor aandelen, zou ik zeggen. Chris Kippers, bedankt voor je toelichting. Graag gedaan.